Bonjour à tous, je m'appelle Carvens. Euh, je voudrais présenter ce chant qui parle de l'enlèvement. Nous savons que le retour du Seigneur est plus qu'imminent et euh, j'avais pris un temps euh, avec le Seigneur dans la prière et puis il m'avait conduit sur ce chant justement qui parle justement de, de l'enlèvement où il va venir chercher ce qu'il aime. Parce qu'aujourd'hui on peut voir que on veut nous faire croire que tout le monde peut être sauvé. Bien sûr, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y a des conditions en fait. Pour être sauvé, il faut qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ. Et justement, ce chant parle de cela. chercher tes enfants. Hmm. Un jour, tu reviendras chercher ton nez. chercher tes enfants. Un jour, tu reviendras chercher ton église. Oui, tes enfants. Ceux qui ont renoncé au péché, ils monteront vers toi. Ceux qui ont dit oui à ta sainteté, ils monteront vers toi. Ceux qui ont refusé de mentir, ils monteront vers toi. Jésus, ils monteront vers toi. Oui, ceux qui t'aiment vraiment, Jésus, ils monteront vers toi. Ceux qui ont gardé ta vérité, ils monteront vers toi. Seront vers toi. Jésus, un jour, tu reviendras chercher tes enfants. ton église. Un jour, un jour, tu reviendras chercher tes enfants. Déposer toutes choses, oui à tes pieds. qui monteront vers toi. oui de te suivre, ils monteront vers toi. Ceux qui ne fléchissent pas, Seigneur, les genoux, ils monteront vers toi. Mais ceux qui t'aiment vraiment, Jésus, ils monteront vers toi. Ceux qui se laissent conduire par toi, Jésus, ils monteront vers toi. te rend vers toi.